Kościół w Strzegomiu, filmowany od strony ulicy Jana Pawła II Tutaj jest jakieś boczne wejście do tego kościoła Tam dalej widzimy wieżę Naprawdę bardzo prześliczny, zabytkowy budynek Wierni wychodzą z mszy świętej a tutaj boczne mury tego kościoła. A przyszedłem stamtąd od strony sióstr Elżbietanek.